Всім привіт! Сьогодні зробимо риболовну приманку не зацепляйку на щуку трав'янку. Приманку будемо робити із пустого балончика з-під газу. Спочатку зробимо задню частину приманки. Розмічаємо на листочку кліточку. Складемо вдвоє, щоб вийшло симетрично. І шматочка пластика зробимо шаблон. Дублюємо за допомогою малярного скотча. клеїмо на задню частину балона, щоб шаблон трохи заходив на вигиб. Ось так повинно вийти. Далі зробимо передню частину. Вийшло ось таке крило. Переносимо на балон. Треба зробити два. Робимо з обох боків симетрично. Вирізаємо нашу приманку. Напилком зачистимо густу кромку. Знадобиться два гачка. Один розмістимо в задній частині. Позбавляємось від вушка в гачку. А інший випрямляємо. Це ми зробили вісь до передньої частини. Розправимо крила. І трохи їх вигнемо пропелером. Моточок алюмінієвого скотча намотаємо на нашу вісь, щоб припой не приставав. Ставимо в щелину в пеньку і запаяємо. і шматочка латуні зробимо шайбу. Одягнемо її на вісь і запаяємо також. Заведемо вісь і перевіримо, як обертається. Припоєм задню частину зробимо трохи тяжче, щоб вона не оберталась, а була стабільна при проводці. На вісь також заведемо кульку. Вона буде служити підшипнику ковзання. Паяємо гачок. Із нержавіючого дроту на 6 мм зробимо захист від трави і зачепів. Фарбуємо в один із топових кольорів на щуку.